お役にブレッシングスピリ沈む蒸気と見ました逆水の絆風大いな風よ風よ走れお守りします舞い上がれオーロラブルーミングそうします私の新たな力オーロラサンクチュアリ魔法の風よ蒸気と見ました逆水の絆風やあ お役に立てます走れブレッシングスピリットお守りします舞い上がれオーロラブルーミングお役に立つこれで愛人の怒り私の新たな力オーロラサンクチュアリ大でと風ます蒸気と見ました玉水の絆風お役に立ちます手さあお役に立つはあお守りします舞い上がれオーロラブルーミング 大いなる風をいや蒸気と見ました逆風の絆風ブレッシングスピリットか私の新たな力オーロラサンクチュアリーこれが守りを固め風を走れを失って畳みかけません自分 ち切ります赤に必要でお役に立ちますお役に立ちます君の希望にその水だオーロラブルーミンすべてオーロラサンクチュアリギアまたとにかくおオーロラブルーミンすべてオーロラサンクチュアリギアまにかくお役の絆だぜスピリッツのことお役にます

くよ私は蒸気と見ました緑水の絆風いったこれで光よ舞い散るニューイヤーズブライトオーシャンヒール風よ走れ私の新たな力オーロラサンクチュアリー倒しますお守りします舞い上がれオーロラブルーミング 傷風よ走れるよ大いに水着に傷が蒸気と見ました激水の絆風精霊よお役に立ちそこで私の新たな力オーロラサンクチュアリお守りします舞い上がれオーロラブルーミング 傷の数を任せてくださいませ水着に傷がある光よ舞い散れニューイヤーズブライトオーシャンフィール風よこの森島舞い上がれオーロラブルーミング守りを固めますこれで蒸気と見ました逆水の絆風私の新たな力 オーロラサンクチュアリーエレ正気と見ました激水の絆風だ

おと見ました月の絆風風よ走れはお役に立ちおりしま舞い上がれオーロラブルーミング私の新たな力オーロラサンクチュアリ大いなる風よ上気と見ました月水の絆風 お役なくなって走れブレッシングスピリット風よ走れ怪獣のお守りします舞い上がれオーロラブルーミングオーシャンヒール蒸気と見ました月水の絆風先来私の新たな力オーロラサンクチュアリーそこで守りの国の

絆てオーシャンフィール